ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಬೆರನ್ನು ಬಾಳಂತ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸಾಂಬೆಲನ್ನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀನಾದರೂ ಯುಹೋನಲ್ಲಿ ಬರ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಲಲುಯ್ಯ ಅರ್ಥವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನೋಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಅವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊರ್ತಾರ ಅವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸತಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ನೀನ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರನಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹ್ಯಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸಾಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಮಾಡ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳೇ ನಾವು ಅಂತ ಇನ್ನು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಮರೆತೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೋಪ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಆಗಿನ ದ್ವೇಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯನ ರೋಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ನ ಹಿಂಗಂದ ಅವ್ರ ಹಂಗಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮ್ವೇಲ್ ಭಾರತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ವೇಲ್ ನಡೆದ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಅವನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೇವರೇ ನನ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಗುಣ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮೈ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವ್ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವ್ ಮರ್ತೋಗದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತಾದ್ರೆ ನಾ ಸ್ಮರ್ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗದೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಇಸ್ರೋಲರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ದಿನ ನಾವು ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಂಥ ದಿನ ನಾವ್ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಂಥ ದಿನ ನಾನು ಈ ತರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ತರ ನಿನ್ಗೆ ಬಾಧೆಗಳಿದು ಯಾವ ತರ ದುಃಖಗಳಿದು ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲಲುಯ್ಯ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸದವನು ದೇವರಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಊಟ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವ್ರಾಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲಗಿರೋರು ಎದ್ದೇಳಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎದ್ದಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವ್ರು ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ನನ್ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣವಾ ಪ್ರೀತಿಯೊಳ ತಂದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಉಪಕಾರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಪ್ಪ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ದೇವರ ನೀನ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳಿತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ